hello welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा पर हमें काम करना है यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है नंबर्स हैं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के और यहाँ पर दिया हुआ है टोटल यानी कैलकुलेट किया गया टोटल और एवरेज तो आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है देखिए आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रैंक ठीक है जैसे कि आप एक्सेल में करते हैं बिल्कुल यहाँ पर भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको टोटल चाहिए एवरेज के बेस पर आप रैंक नहीं निकाल सकते तो ये बात ध्यान रखिएगा टोटल जरूर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे आर ए एन के तो जैसे ही आर ए एन के आप लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में रैंक आपको डिस्प्ले होने लगेगा रैंक ले लीजिए और रैंक लेने की ये टोटल जो आया हुआ है ये पहला टोटल आप कर लीजिए सेलेक्ट कॉमा दे दीजिए कॉमा देने के बाद इस पूरे टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए बस काम हो गया है आपका यहाँ पर F4 दबा के फ्रिज कर दीजिए ताकि ये चेंज ना हो बस हो गया काम बंद करिए ब्रैकेट को और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये रैंक दिखाई पड़ेगी तो इनका रैंक सातवां है आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंक सेवन आया हुआ है ठीक है अब मैं इसी को क्या करता हूँ यहाँ पे लेके आ जाता हूँ यानी कि मैं जो रैंक कैलकुलेट करूंगा वो यहीं पर बगल में ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है थोड़ा इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा डेटा एडजस्ट हो जाए और आपको आसानी से दिखे तो यहाँ पे लिख देता हूँ R A N K rank ठीक है तो ये लिख दिया रैंक और यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं लिखते हैं R A N K rank okay और रैंक लेने के बाद हमें क्या करना है इसी टोटल को सेलेक्ट करना है कॉमा अब पूरे टोटल को कर जाइए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से एफ फोर फंक्शन बटन दबा करके फ्रीज कर दीजिए इन सभी को कॉमा नहीं लगाना है ब्रैकेट को बंद करना है एंटरप्रेस करना है रैंक आ चुकी है सबकी रैंक आ चुकी है आप देख सकते हैं ये देख लीजिए कोई भी रैंक रिपीटेड नहीं है कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं इसे फ्रिज नहीं करते इस हिस्से को फ्रिज नहीं करते लाइक ये देखिए यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखा रैंक ठीक है क्या करना है हमें रैंक लिखने के बाद हमें इसको ले लेना है कॉमा देना है और फिर इस पूरे टोटल वाली रेंज को ले लेंगे हम कुछ इस तरीके से तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी आ गया गया लेकिन अब ये दिक्कत क्या करता है कि यहाँ पर प्रेज नहीं करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी ठीक है इस तरह से तो दिखाई पड़ रहा है कि आ गया है और सबके अलग अलग रैंक भी दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर देखिए इसको देखिए और इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो ये देखिए ये है और फिर यहाँ पर देखिए ये भी वन रैंक ही आया हुआ है तो दो रैंक बराबर नहीं हो सकते हैं तो मतलब कहने का ये मतलब है कि दो दो को एक ही रैंक नहीं दिया जाएगा तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करता है अगर इस तरह से लगाएंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको इसमें कुछ करना नहीं है सिंपली केवल फिक्स भर कर देना है फिक्स कैसे होता है F2 प्रेस करके पहले एडिट कर लेते हैं फॉर्मूले को और यहाँ पर रखते हैं कर्सर को ठीक है ये कर्सर को यहाँ पर रखा हमने और यहाँ पर रखने के बाद क्या करना है इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इतना हिस्सा और यहाँ पर एफ फोर दबा लीजिए तो जैसे ही फोर दबाएंगे फ्रीज हो जाएगा अब देखिएगा रैंक अब देखिए ये रिपीटेड रैंक नहीं आएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी रैंक जो है रिपीटेड नहीं है तो इजीली आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करें thank you for watching this video